sabes, non hai ninguén que me poida calar Sinto a miña presenza con a ausencia do teu ser E asinto que vou medrando vas ter que calar E agora son eu a que pon as normas E agora son eu a que manda en mí Os meus sonhos son meus e non hei de negalos Poderei chegar onde quero descubrí. Sinto un novo placer As miñas ganas de vivir E agora son eu a que pon as normas E agora son eu a que manda en mí E agora estou eu a que soña cos ollos abertos E agora estou que a nada lle ten medo E os meus soños son meus E non hei de negalos Poderei chegar onde queira Sen ter que consultar xo E agora son eu A dona de miña vida Non tes nada aquí Considérate bala perdida E agora sou eu